Oke, okay, yo what's up guys? Kali ini gue mau ngasih tutorial cara bermain Dragon Nest Awaken di PC menggunakan emulator. Langsung aja. Jadi kalian download emulator Nox. Ini lebih enak daripada semua emulator yang ada. Soalnya gue udah coba BlueStack kurang, Memu kurang, dan yang cocok yaitu Nox jadi nah ini tampilan dari Nox ini udah di rombak nah, cara ngerombaknya klik ini setting nah di setting di sini run on startup terserah lu mau pakai apa enggak jadi kalau uh, lu pakai run on startup begitu PC atau laptop laptop lu nyala si emulator juga langsung nyala nah kalau root wajib off sebab kalau on ngeganggu ganggu sama game yang lu mainin terus advance-nya di sini kita performance sensing nya ke high RAM-nya pakai 1 giga setengah biar lebih enak mainnya terus untuk startup settingnya gua pakai phone bisa juga pakai tablet nah kalau font tampilannya kayak gue ini portrait terus grafik rendering modenya ke compatible OpenGL aja oke okay. untuk yang lainnya udah nggak usah dirubah jadi langsung aja download WeChat. WeChatnya login login ke WeChat lu terus kalau lu pakai Kiki juga lu bisa download Kiki browser eh, Kiki ya Tencent ini terus login aja ke DN nya nah kita tunggu setelah ini kita ntar gua pause dulu ya biar enak ya oke okay guys jadi lihat kalian bisa lihat kan lancar kita login dulu kita masuk ke gamenya server 4 ini lama kalau masuk full gila pagi barusan pas bos event waduh full banyak yang susah masuk Nah, kita udah masuk dalam gamenya. Di sini, ntar gua ambil dulu hadiah. Oh, bukan hadiah. Nah, di sini cara kita masang kayaknya kita masuk ke dalam eh bentar untuk geraknya nggak usah masuk ke dalam game di sini aja bisa nah ntar gua hapus dulu ya gini untuk gerakan di sebelah sini kita pakai ini ini kita tempel sini nah di sini ASWD untuk PC gua kecilin biar enak geraknya nggak ganggu ke yang lain karena kalau terlalu besar sama yang lain kepencet-pencet ini save dulu ya opacity-nya kalau pengen diliatin dibesarin aja tapi kalau enggak ya kosongin nah kemudian untuk key-nya untuk attack atau yang lainnya lu masuk dulu ke battle kita ambil di sini oke kita masuk dulu kita pakai satu jadi kita harus ngorbanin stamina juga nah sini kita pasang untuk ininya gua ke angka jadi sama kayak DNA asli PC 3 mantap kurang pas 3 4 sama untuk ininya gua pakai pas untuk ini gua pakai 6 nah udah pasang tinggal untuk attack nah pakai ini ini tarik ke attack terus crosshair simpen tengah kasih di tengah nggak pas juga nggak apa-apa cuman ntar pada nggak enak nah udah kemudian lu save ini tadi opacity-nya tau nolin aja nah cara pakainya biar ini bisa klik kiri lu klik kanan aja di sini tek nah kan hilang nah ini harus gerakin si game bisa gerak juga Bentar ya. Gua mati dulu. Ya udah kayak di PC aja. Lu klik kanan. Waktu klik kanan. Untuk kayaknya satu, dua, tiga lima dan enam eh. nah spasi oke okay. jadi enak sudahnya SWD kayak di PC aja untuk jalan Mos sama kayak PC mukul juga sama kayak PC udah klik kiri Oke. Jadi sampai di sini aja tutorialnya. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.